n n n n 哈。 pe roșu Vrei să fii scufița roșie Costum albă ca zăpadă Ai distrus o copilărie oh Toată ziua labă labă și ești plină de tine Plină la propriu de țâțeles de lacusif Nu mai iau de des dar fac o excepție Te crezi sex apila dar la ăia cu obsesie Pentru ugere ce târnă ca porcul măcelărie Voiam să-ți dau târ, dau drujbă spre ție Lucy, vrei să fii și tu o vedetă? Da, la cea mai stricată rețetă la o starletă Vedeai de M să ți-o promovăm pe emi lui Sincer o prefer pe ea și indecența ei Ca prin și fără să facă vreun video Ce te-a cu ăla întâlnit cât de cât era pe drept ah. Te dai mare porno, dar nu ești actriță Chubby girl with Seggy tits, ultimul rang pe listă Ai pitic dacă aș orbi ca la eclipse noroc ca alții gusturi proaste ce plătesc să vadă pe ies e să nu cine ești tu de fapt În prietenii te spun cât de mult te schimbat Erai îmbrăcată când alta s-a dezbrăcat Nu să-ți mai duci rolul ăsta până la cap Măcar te erai un industry în plan Să te băgai din grăsime în curul la flat L-ai întâlnit pe Thanos că s-a dezintegrat Lasă pocnesc eu din degete și s-a terminat Hotărăște-te, video ce ți muzică trap Momentan la niciuna nu ai talent de fapt Banii din clipuri în logo tău i-aș fi băgat liposucție și alte chestii de înfrumusețat Am tot dreptul să mă iau de aspect Dacă așa văd că te mai promovezi Muzical nu sunt curios de ce creezi Iar vizual, sincer, mă cam oribilez Oribilez Pe bune Nu să vă dați slaba la așa ceva Mers pe Pornhub, bă, handicapaților Da, vă mă pula mea de ratați